армысыздар ардақты ағайын қайырлы күн қадірлі телекөрермендер эфирде сырласайық бағдарламасы бүгінгі күн бейсенбі бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейміз жақсы жаңалықтарға толы болсын дейміз сонымен қатар біздің сырласайық бағдарламасын үнемі күнделікті сағат 15.00-ден 16.00-ге дейін көруді ұмытпаймыз дейміз өйткені дәл сізге қазіргі кезде өміріңізге қажетті барлық ақпарат та мағлұмат та біздің бағдарламадан табылады сонымен біз бүгін қыз кеншектеріміздің сұрауы бойынша қазіргі таңдағы емдеу тәсілдерінің түр түрлерімен таныстырып өздеріне қажеттісін табу жолында көмектесу үшін бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын халық емі ме әлде медицина ма деп айдарлап қойдық бұл тақырыпта біз көп нәрсені айтамыз деп ойлаймын жалпы бүгінгі біздің бағдарламамызға келіп отырған мамандар мамандарменен таныстыруға рұқсат етіңіздер Сайра сайраш шыңғысхан шығыс тибет медицинасының маманы иә және де жанар батырханова тоққожа қызы дәрігер хирург қош келдіңіздер қош көрдік көңіл күйлеріңіз қалай тамаша тамаша бәрекелді өте жақсы келгендеріңізге уақыт тауып келгендеріңізге біздің қыз келіншектерге дұрыс бағыт бағдар беруге келіскендеріңізге көп рахмет деп айтқым келеді жалпы енді айтайын дегенім ә, мына халықта сөз бар ғой өзі ауыр ә, жаңағы ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп иә енді жасыратыны жоқ бүгінгі таңда бізде ә, экологияның нашарлығы бар адамдардың жүйке жүйесінің нашарлауы қазір сөз көтермейтін заман болып кетті осы ауру сырқаудың түр түрі қазір иә дамып кетті бұрындары ондай ә, ата бабамыз мысалы аттың қомында жүрген кезде соншалықты қатты көп емес еді бірақ қазір түрлі балалардың арасында да дцп дейді басқа дейді тіпті кішкентай шақалақ енді дүниеге келген өмірдің есігін енді ашқан үш төрт айдағы балада онкология табылып жатыр бұған не себеп осының бәрін жік жігін ажыратып айтсақ деймін сонымен халық емі дегеніміз не ол неге олай айтылады ә, тарихыменен анықтамалығы жайында айтып кетсеңіздер <coughs> сәлеметсіздер барлықтарыңызға ә, халық емі дегеніміз ә, ұлтымыздың ә, сипагерлік категориясына жататын дара медицина ол енді сонау сақ дәуірінен Э, келе жатқан ә, халық арасында тарап келе жатқан енді э, өте бір үлкен медицинаның біріне жатады иә. оған дәлел енді мына <coughs> өте бойдақ тілеуқабылұлы деген иә шипагер атамыз. деген мен иә. шипагерлік баян деген кітап иә. туралы естіп білдім осы жайында айтып кетсеңіз иә сол өте бойдақ тілеуқабылұлы деген бабамыз енді сол кісі осыдан 14-15 жыл ғасыр бұрын өзінің 30, 30 ұрпағын артына қалдырып ғылыми түрде дәлелденген бұл осындай шипагерлік баян атты кітаптарын шығарып қазіргі таңда осы біліммен көптеген біздің мына дәрігерлер сусындап қазіргі қытай республикасында больницасы бар кәдімгі үлкен үлкен үлкен больница бар иә бұл кісі енді ә. біздің тікелей біздің қазақ халқына қазақ халқына байланысты аха жалпы қазақ халқының қазақ халық емшілік жолындағы жол бастаушысы деп тапсақ болады болады болады танысақ болады иә. ол туралы бірақ бізде өзіміздің елімізде білмейміз иә медицина саласында сіз кәдімгі дәстүрлі медицина ә, жаңағы мекемесінде білім алып институт қабырғасында бұл кісі жайында айтыла ма жалпы бұл кісі жайында айтылған жоқ бірақ мені осы бағдарламаға шақырған кезде мен біраз мәліметтерді ақтарып қарадым да и сол кезде осы кісімен таныстым негізі атын бұрыннан да естігенмін именно осы қазақ емшілігі жайында білетін адамдардан естігенмін бірақ кеше ақпараттар көзінен қарап көрсем 570 жыл бұрын Қытай ә, э, Тілеуғабыл Өтебай Бойдағұлын э, кітабын прямо алып қазақ тілін, ой, Қытай тіліне аудартқан екен. Енді қазір ол э, қазіргі уақытта Синцзян ұйғыр автономиясында университет бар екен. Именно сол университетте жоғарғы оқу орнында осы кісінің ә, прям қазақ медицинасы деген факультетінде біздің қазақ емшілігі оқытылады екен. Бірақ өкінішке орай бізде Қазақстанда жоқ қой. Біздің Қазақстанда барып сол жерде оқып жатқан Э, студенттер бар студенттеріміз бар иә. иә сөзіңізді бөліп кеттім кешірім өтінемін осы кісі жөнінде осы кісінің қалдырып кеткен мына қазақ халқына қалдырып кеткен мынадай керемет байлығы жөнінде кеңірек айтсақ өйткені екінің бір екінің жаңағы бірі иә, иә. біле бермейтін ақпарат сосын біз қазақ білуіміз керек қой негізінде аха енді бұл кісі туралы айтатын болсақ өте бұл кісінің енді том кітаптары өте көп бірақ енді бұл жаугершілік заман дейміз ғой сол кезде көбі жоғалған екен э, қазіргі өз біздің ғалымдар зерттеп э, біразын тауып енді ол э, медицина тілінде аударылмағандықтан кейбіреуі енді дұрыс аударылмаған болу керек деп ойлаймын сондықтан әзіргі таңда қолданып жатқандардың бәрі өте мына оң нәтиже көрсетіп жатыр емделу арқылы көптеген ауруларды жазып мысалы сол кездерде анализ болмаған иә. жаңағы қан талдау болмаған иә қазір айтамыз ғой не дейміз ана диагностика диагностика иә диагностика болмаған сол кезде ол кісі кәдімгі дәреттің өзін кіші дәреттің өзін иісіне қарап түріне қарап аурудың түрін айтқан қанның өзін жаңағы суға тамызу арқылы оның бүйрегі ауыра ма бауыр ауыра ма осыларға дейін зерттеп бұл кітапта не қамтылған енді бұл кітаптың бүкіл мына терапия аурулары бүкіл осы кітаптың ішінде қамтылған бұл кітапқа қалай қол жеткіземіз бұл кітапқа қол жеткізу үшін мен сіздерге осы эфирден кейін ә, жаңағы номерін бәрін беріп кетемін ғой бізде жалпы қазақ жұртшылығының сатып алуға мүмкіншілігі бар иә мүмкіншілігі бар өйткені қазіргі таңда осы біздің мына астанада да міне қайрат айдарханұлы деген кісі міне мен ала келдім міне бірінші том және екінші томы қазір ежелгі емшілік іздері иә. дейді міне зерттелу үстінде қазір дәстүрлі медицина мен қазақ емшілігіні бірлестіріп отырып қазір бұл енді үлкен талқыда әлі де зерттелу үстінде бұл кісі кім иә. болады қайрат ә, айдарханұлы бұл кісі жазушы иә жазушы дәрігер жазушы дәрігер иә, иә. жақтан қытайдан қаншалықты ол біздің өзінің атамекеніне оралып осы мәселені көтеріп жатыр ғой қазіргі таңда иә қазіргі таңда осы зерттелу үстінде әлі де үстінде болып жатыр жақсы біз бұл туралы әлі айта жатармыз өйткені Э, қазіргі таңда э, біз білеміз иә э, дәстүрлі медицина тек қана жаңа түрлі екпе жаңағы дәр дәрмектер система дейді басқа дейді оның түр түрі көп оның бәрі шын айтқан кезде жартылай химия синтез ол қаншалықты адам ағзасына пайдасы бар ол әлі енді уақытша емес енді емдейді ғой расында мықты мықты дәрілер олар өте қымбат тұрады негізінде өте қымбат тұрады қазіргі таңда енді неден бастарымды білмей тұрмын өйткені қазір отбасында қанша адам болатын болса соншалықты бәрінде әйтеуір бір ауру түрі бар енді иә расында ауырмау үшін мына халық медицинасы халық емшілігі жөнінде халық емшілігінен бізде қателесетін бір тұстарымыз бақсы балгерлерді халық емшілігіне жатқызып қояды бұл өте э, қате пікір Ә, бақсы балгер ол бөлек нәрсе иә. халық емшілігіне жалпы біздің қазақтың ұлттық емшілік түріне не жатады қалай емдейді ә, мысалы үйде әжелеріміз ә, жеңгелеріміз аналарымыз өздері бір өздерінің білген бір ә, халық емшілігіменен емдейтін бір жолдары болған осы жайында айтып кетсеңіз қазақ емшілігіне енді өте көп мысалы ә, хайуанаттардың ішкі органдарын алып өті дейміз жаңағы э, ішкі органдарының барлығы емге жатады шөптер шөптердің жапырағы тамыры гүлдер э, содан кейін жаңа кен өнімдері ә, жәнтіктер осылардың барлығы жаңағы даже өзіміздің ішіп жүрген айран құрт ірімшігіміз сүтіміз қойдың майы дейміз иә осылардың барлығы қазақ емшілігіне жатады буалау деп қоямыз мысалы буалау дейміз ғой ол мысалы буалау дегеніміз булау булау иә ол жаңағы мысалы ертеде қазақтарда жаңағы қойды сою арқылы жаңағы жынына соған оранып мысалы денедегі ревматизм дейміз жаңағы суықтарды алу арқылы соған орану арқылы мысалы онда ем, емдік рол қалай сонда қойды сойғаннан кейін соның терісіне терісіне терісіне сосын кейде біреулер қанына шомылдыратын болған иә. мысалы бұл қаншалықты Э, айтып кетсем айта қойсаңыз э, терісіне э, шомылдыру а жынға түсіру деген ол кәдімгі қойды бүтіндей сойып алады сөйтіп терісін бүтіндей шығарып Э, соның ішіне адам отыратындай жағдай жасайды э, қойдың терісі ыстық қой э, ыстық болғандықтан ол денедегі жылуды сақтап тұрады и бүкіл қабыну ауруларының бәрі сол арқылы шығып кететін болған бұл қаншалықты ғылыми дәлелденген бұл ғылыми дәлелденген себебі қазір мысалы қойдың майын салыстырып айтып кетейін қойға байланысты айтылып жатқасын себебі қойдың майы мысалы құйрық май дейміз бәріміз екінің бірі біледі ғой қазақ не сөз сүйгеннен не көз сүйгеннен ауырады да бірақ ә, ғылыми зерттелген э, қойдың майының ішінде мысалы э, бета каротин а е витаминдері өте сирек кездесетін в бір витамині ланолин деген заттар бар бұл заттардың бәрі иммунитетті күшейтеді мына біздің денеміздегі жасушалар ә, денеміз жасушадан құралған ғой и ол жасушаның сыртындағы мембранасының Э, жаңағы құрылымын сақтайды э, оны сыртқы бір зақымданудан қорғап тұратын осы именно қойдың майы сондықтан бізге менің өзімнің анам кішкентайымнан солай алып жүгіретін қойдың майын ішім ауырса қойдың майы тамағым ауырса қойдың майын ішкізеді сол кезде жүрегім айнып ішпеймін дейтін едім қазір анам жоқ бірақ өзім соны іздеп ішетін болдым себебі мына ішекте воспаление болады ғой бізде қабыну деп айтамыз колит деп айтылады медицина тілі бойынша ал халық емшілігінде мен апамдардан еститінмін сенің ішің жаңағы екен немесе сенің кірген дейді кірген екен немесе сенің ішің ыстық екен ыстық екен иә, соған қарсы ем қолданады енді осы суық болған кезде қойдың майын шайға салып ішсеңіз бұдан асқан ем жоқ себебі мен бұл кезде антибиотик қолдануға болады сүтті шайға ма кәдімгі жоқ сүтті шайға емес кәдімгі қара шайға салып іштеуге болады күніне бір рет па күніне бір рет үш ретке дейін сүтті шайға да болады иә үш ретке дейін созуға болады и бұл кезде кәдімгі ол жаңағы свойствосын жаңағы құрылымын құртпайды яғни бүкіл витаминдерді береді сізге жылуды сақтайды ғой май деген и адамның ары қарай Э, тез оңалып кетуіне әсер етеді мысалы сіз үш күн немесе бес күн антибиотик алып жүргеннен қарағанда э, антибиотик ала берсеңіз ол кейін сізге әсер етпей қалуы мүмкін yeah. Иә. ал қойдың майын сіз үш күн тоқтамай ішсеңіз оған қоса жаңа ыстық шайыңыздың көлемі көп болатын болса сіз аяғыңыздан тіке тұрып кетесіз оған дәлел мен осы ә, коронавирус басталғалы бері Ә, мен бірде бір рет дәрі адам емеспін өзім дәрігер болсам да мен тек жаңа қойдың майын салып ішемін ә, немесе шайды көп ішемін ыстық шайды себебі бұның пайдасы шынымен де өте зор осыған келген кезде жаңағы ә, неге салу деген өте пайдалы жынға салу деген бірақ қанға салу ол э, дұрыс емес деп ойлаймын мен ә, себебі ол жаңағы бақсы балгерлердің істеп кететін нәрсесі ә, себебі қанды мысалы қойды бауыздағанда не үшін бауыздайды мына қандағы жаңа мен айтып жатқан токсин шлак бүкіл керек емес заттың бәрі шығып кетеді да мына ет тазару үшін бауыздайды бисмиллямен қойды сол үшін бауыздайды сол кезде ол ә, сондай лас қанға сіз қалай шомыласыз иә мысалы сондықтан бұл мен э, бұл әдіс дұрыс емес деп ойлаймын сондықтан тек жаңағы қойдың терісін жамылуға болады бірақ тағы бір ә, қазақтардың қолданатын әдісі бар кәдімгі қойдың қарнын алып соның ішіне салатын бірақ ол кішкене гигиена жағынан э, жақсы біз бұл жайында әрі жалғастыратын боламыз негізгі тақырыбымыз қаншалықты қазіргі таңда халық емін халық емін дәстүрлі медицина заманауи медицина қолдайды келіспейтін тұстары қандай қаншалықты біздің мемлекетте пайыз дәстүрлі медицинаға қаншалықты адам жүгінеді және де халық еміне қаншалықты жүгінеді қазіргі таңда қытай халық медицинасы дегеніміз бар тибет медицинасы дегеніміз бар басқа да медициналар кіріп жатыр иә негізінде әр халық өзінің медицинасына әкеліп кіргізіп жатыр осы жайында ара жігін ажыратып берсеңіздер және қазір сіз ә, толығырақ айтып кетсеңіз арумет өзіңіздің орталығыңыз бар екен э, ол орталық немен айналысады қаншалықты сіздің ә, орталығыңызға келіп емделіп кеткен адамдар бар нені емдедіңіздер осы жайында жарнама болмасын бірақ біздің хабарымыз болу керек деп ойлаймын аха жақсы онда сол біздің алтымет орталығымызға көбінде келетін аурулар науқас кісілердің көбісі жаңағы мына алматы негізі ә, суық сыз дейміз ғой кішкене салқын аха болғандықтан мына ревматизм мына тізе буын аурулары өте көп келеді ә, сондықтан ә, мына тізеден жаңағы ә, жүре алмайтын кісілер мына бел омыртқа шойылу деп қоямыз осымен көп кісілер келеді бізге осымен біз көп кісілерді осы уақытқа дейін жаздық нәтижесін оң нәтижесін көрдік халықтар да өздері де біледі рахметін айтып жатыр енді жаңағы дәстүрлі медицина мен екеуінің несін айтатын болсақ қазір дәстүрлі медицинада да мысалы бауыр ауруларына қазір шөп осы он жылдың арасында көбейіп жатыр сіздер байқайсыздар ма иә аптекаға барсаңыздар кәдімгі шөптің құрамын көрсеңіздер дәрілердің құрамын көрсеңіздер иә, көбінде шөп әзір сондықтан бұл қазір екі медицинаны біріктіріп емдесе нәтиже содан да керемет болайын деп тұр өзім солай айта аламын енді қазіргі таңда жаңағы ә, герудотерапия деп жатамыз иә ә, сосын ә, жаңағы не бар ә, хиджама деп жатамыз қазіргі таңда ә, көп жерде хиджама хиджама хиджама деп жатамыз иә хиджамаға қазір енді шын айтқан кезде екінің бірі ә, бара ма бармай ма ол мені толық айта алмаймын себебі мен э, тікелей ә, үлкен э, телеканалдың атынан сөйлеуші болғаннан кейін мен толық айтпай ақ қояйын бірақ дей тұрғанмен осы хиджаманың қаншалықты пайдасы бар қазіргі таңда хиджама орталықтар көбейіп кетті осы хиджаманы бизнес көзіне айналдырып алған жоқпыз ба адамдардың көзі шын айтқан кезде барлығын бірде ашық деп айта алмаймыз хиджаманың кесірінен кейде ол қаншалықты жаңағы стерильді түрде жүргізіледі Э, кебіне кейбір жағдайлар бар э, жаңағы инфекциялар кіргізіп э, өте асқынулар болған жағдайлар бар иә жылына бір рет жасалынатын хиджаманы айына екі үш рет алып тұрыңыз артықшылығы болмайды деген сияқты дүниелер де айтылып жатыр осы жайын басқасын ажыратып алсақ хиджама негізі медицинада қай елдің медицинасын алсақ та хиджама э, бар яғни э, денеден белгілі бір мөлшерде қанды алып тастау ол міндетті түрде бізге жеңілдік алып келеді мысалы корей сериалдарын көретін адамдар болса олар э, асқазаны тамаққа қатты толып кететін болса саусақтарын үшін теседі сол кезде оларға жеңілдік келеді бұл нені дәлелдейді бұл сыртқа шыққан сұйықтық біздің денемізді сәлде де болса жақсартады деген сөз сондықтан бізде енді қытай медицинасынан бар қан алу біздің жаңағы ислам медицинасында бар қан алу түрі көп бірақ негізі пайғамбар саллаллаху көрсеткен хиджама деген бір 5-6 нүктеге ғана қойылатын банкі болып есептеледі және ол мүмкіндігінше ауырған кезде емес Э, қайта алдын алу үшін аурудың жасау, жасау керек болып табылады профилактика профилактика ретінде бірақ ауырған кезде де ол өте жақсы көмектеседі себебі организмде бізде 5-6 литр қан бар ғой бірақ соның бәрі бізде айналымда жүрмейді оның жартысы депода яғни запас қорда жиналады бауырда аз бөлігі өкпеде терінің астында деген сияқты енді бізге сыртқы ортада неше түрлі нәрсе келіп түседі ауыз қуысынан мұрын қуысынан Э, жаңағы э, әртүрлі тамақ ішеміз дәрдәрмек дәрмек ішеміз түрлі сусындар ішеміз осының бәрі біздің қанымызға келіп түседі бірінші ал қан өз кезегінде бүкіл органдарды ә, жаңағы оттегімен қоректік заттармен байытатын орта болған үшін ә, хиджама кезінде мына ә, хиджамамен банкімен қанды алып тастаған кезде қайтадан сүйектің кемігінен қанның жаңа балапан клеткалары шығады эритроцит лейкоцит тромбоцит деген сөйтіп ол иммунитетті көтереді біріншіден екіншіден бүкілмен толығымен жаңарады организм неге себебі жүрекке көп қанды лақтырғаннан қарағанда қазір екінің бірінде мысалы инсульт инфаркт немесе қан қысымының көтерілуімен ауырады ғой осы жүрекке көп қанды лақтырғаннан аз қанды лақтырған әлдеқайда жеңіл ол өзінің насостық қызметін дұрыс жасайды и оған сәйкесінше бүкіл өмірге маңызды бауыр бүйрек өкпе сияқты органдардың бәрінің жұмысы жақсарады ә, э, хиджаманың жалпы механизмі осындай э, кез келген адам хиджамадан кейін жеңілдік сезінеді бірақ оның енді қарсы көрсеткіштері де бар Э, мысалы өте гемоглобині төмен адам қаны аз адам жасатуға болмайды онкологияның үшінші төртінші ә, деңгейі болса керек емес ол кезде уже ештеңкемен көмектесе алмайсыз э, және гемофилия тромбоцитопения деген қан ұйымайтын сәл ғана сізге ә, кешірім сұрай отырып мен телефон қоңырауын қабылдап үлгерейін өйткені техникалық ә, ақаулармен үзіліп кетуі мүмкін қайырлы күн сәлематсыз ба сіз тікелей эфирдесіз сізді тыңдап тұрмыз есенсіз бе аға жасар бағдарлама дос қалып жатқан жағдайында жақсы бәрекелді айта қойыңыз менің сіздерге қояйын деген сұрағым екі дізім бастырмай қалады ауырып содан кейін белім белім қазір жамбастар келіп жатыр ол шығады неге түскен едім грязья болмай шықты дейді содан қандай еңбегіңіз бар қалай еңбегіңізге болады деген жоқ жені жені қазір бес алты жыл болды жені аяқ базанда екі не врачтарға көрсем жаңағы тиіп қалған дейді жен дейді қайтып қалған дейсіз аға май таусылған дейді май таусылған дейді иә аха жақсы аға алла шипасын берсін дейміз сізге хабарласқаныңызға рахмет қазір алдыңызда отырған қыздарыңыз мейлінше қалай көмектесу жолын айтыпға тырысады ә, сәлеметсіз ба э, сіздің айтуыңызға қарағанда енді бел омыртқасы ауырған екі адамның бірінің тізесі де бірге ауырады э, сондықтан бұл кісінің ә, жаңа суығы күшті болуы мүмкін денесінде бұны енді емдеу барысында біз көбінде ә, шөп дәріге сүйенеміз мына қазіргі таңда мына питобочка қоямыз енді соған отыру 45 минут отыру арқылы ә, соған буалау арқылы ине салу арқылы Э, бұл ауруды жеңілдетуге болады бір он күн курс алсаңыз жақсы сіздерде тек жеңілдету ма жоқ әлде осыны түбегейлі э, иә. емдеп шығуға мүмкіншілік бар ма ол енді ол науқастың өзін көруіміз керек ә, жаңадан басталған түрі ма енді бір он күннің ішінде ол барлығы бірдей жазылып кетуі екі талай өйткені ол созылмалы ауру бір, бір адамдарда он жыл болады он бес жыл болады жаңадан басталған түрлері кейбіреулер мүлдем ауырмай кететіндер болады енді ол аурудың салмақтылығына байланысты болады Ревматоиды, полиартрит деген ә, сіздер соны ә, қарайсыздар ма қараймыз иә бұл ревматизм деген өте қиын дерт қой aslında иә а не себепті болады осы ә, үлкен жағынан ә, үлкен жағынан біздің медицинада енді суықтан деп айтады бәрін ә, одан кейін мына инфекция инфекция болады одан қол аяқтың жаңағы қақсауы ақырын ақырын оның бәрі жаңағы қисаюға әкеліп соғады жаңағы үлкен кісілерді көп кезгеді бірақ енді ол, ол қисайып кеткен жағдайда оған өте қиындау суық суықты кіргізіп алмау үшін қалай адам өзін өзі сақтанып жүру керек бала шағасына отбасына отағасына үйінде үлкен қария кісілер болатын болса соған үйдегі отанасы қандай қамқорлық қылып нені ескеріп жүргені жөн болады жылы киіндіріп дұрыс тамақтандырып мысалы үйдерінде. ә, э, көбірек э, ден дені сау болу үшін алдын ала әр қандай э, дұрыс тамақтана білу керек одан кейін сол жылы киіну керек әр мезгілдің өз киімдерін киіп жүру керек көп адамдар жаңа жеңіл жүру арқылы суық тигізіп болады, содан воспаление болады содан ары қарай аурулар келе береді ғой жаңағы сөзіңізді кетсеңіз хиджама туралы бұл кісінің сұрағына қосымша айтып кетейін иә ә, бұл медицинада гонартроз деп аталады тізедегі ә, сұйықтықтың азайып кетуі соның нәтижесінде мына сүйектің бетінде ә, не болады ғой шеміршек шеміршек сол шеміршек екеуі бір біріне қажалып кетеді сосын ол мына жерде нерв кете бастайды да уже ауру сезімін береді ол төрт Э, деңгейге бөлінеді оның алғашқы бірінші екінші деңгейі ол әлі де укол салып э, жаңағы емдеуге э, болатын емдеуге болады үшінші төртінші деңгейінде мен пациенттерді травматологтарға өте көп операцияға жібергем. бізде қазақстанда өте жақсы жасалады тізеге операция астанада мен естуім бойынша иә алматыда да жетінші қалалық больница бар аурухана бар төртінші ауруханада да ешқандай жаңағы асқынусыз тізені ауыстыра алады ал э, енді мына э, жамбас қуысын ауыстыруда сан э, сүйегін ауыстыруда кішкене қорқыныш бар қиыншылықтар бар бірақ тізе жүз пайыз деп айта аламын солай жақсы ауысады бірақ енді манағы бірінші екінші деңгейінде мен мысалы пациенттерді хиджамаға шақырып солай емдеймін себебі хиджама ол манағы мен айтқандай токсин шлак межтканевая жидкость деген ә, керек емес нәрсенің бәрін сыртқа шығарып тастайды и қан айналым дұрыс салғаннан кейін бұл органның қызметі жақсара түседі бұрынғыдан қарағанда и бұл тізе деген бүкіл организмдегі ең үлкен буын енді сіз қараңыз иә өмір бойы ол сізді көтеріп жүреді и еще оның үстіне біз артық салмақ қосып аламыз оның үстіне баламызды немесе тағы бір ауыр жүгімізді көтеріп аламыз енді ол тізе байқұсқа шынымен де обалық сондықтан мен ә, мынандай кеңес берген болар едім артық салмақ жинамау керек бір екі килограмм үш килограмм артық салмақтың өзі э, себебі мен жүрекке салмақ түсіреді буындарға иә иә иә соңғы э, істеген жұмыс орнымда тамыр ауруларымен көп кездестім жа вена артерия деп бөлеміз ғой оның ішінде атеросклероз бар тамыры бітеліп қалады э, немесе тромб тұрып қалады мысалы коронавирустың кезінде көп сондай болды енді соны қан айналымды жақсарту көрдіңіз ба бүкіл нәрсе қанға келіп тіреледі да қан айналымды жақсартып салмағын көбейтпей осылай өзіне қарайтын болса и сіз жаңа айтып жатсыз ғой қалай ә, суықтан сақтануға болады деп ә, мен ойлаймын өмір деген ол ә, не қозғалу иә, қозғалу, себебі ол қозғалғанда біз соны күрес деп қарамай немесе соны бір диета ұстасақ та біз бір стресске түсеміз ғой осы диета ұстап жүрмін мен қиналып жатырмын арықтап жатырмын деп Негіз олай емес бәрін э, тамақты да ішіп иә, тамақты да ішіп уақытымен ұйықтап уақытымен э, суын дұрыс мөлшерде ішіп уақытымен жаңағы қимыл әрекетін жасаса э, еш адам ауырмайды деп ойлаймын э, бізде просто гиподинамия ғой қазір көбіміз соткада отырамыз онлайн жұмыс иә. істейміз содан қозғалмаймыз нәтижесі осындай сондықтан жаңағы хиджама туралы айтып келе жаттым да мен ұмытып қалдым <laughs> жақсы біз оны әрі жалғастыратын боламыз неге енді кейде мына медицина емдей алмаған аурулардың түрін халық емшілігіменен оңай емдеп алып жататын тұстар болады мысалы қателеспесем осы біздің алматы қаласының облыс аймағында Э, мына онкология мәселесі бізде қазір өте өршіп тұрған мәселе иә енді э, бұны қаншалықты қай деңгейде емдейді мен айтып ақ бірақ э, не себеп осы онкологияның осыншалықты өршіп қазіргі таңда мына өршіп тұрған себеп салдарының халық емшілігімен неге тез емделеді неге біздің медицинада дұрыс емделмейді себебі біздің медицина адамды тек тән ауруына ғана бөліп, бөліп қойған негізі біз жанынан да тәннен де тұрамыз ғой сондықтан бізде жаңағы тек кардиолог тек жүректі қарайды невропатолог тек нервіне қарайды деген сияқты әркімді бөліп тастаған бірақ мен осы алты жыл бойы енді бір алпыс жыл ә, тәжірибем бар маман емеспін бірақ 6 жылдың өзінде менің көзім жетті адам ең бірінші сөзден емделеді ол біздің бүкіл медициналық кітаптарда жазылып тұр адам 90 пайыз сөзден емделеді деген енді мен келіп отырған адамға деп анау дәрімді жазып бүйтіп бере салсам ешкім одан жазылмайды немесе операцияға жібере салғаннан ешқандай пайда жоқ сондықтан менің енді тілім майда ма білмеймін менің <laughs> пациенттерім маған көнеді мені тыңдайды мен соны 15 минут прием болса мысалы мен соны жарты сағатқа қырық минутқа созып сол адам ә, толығымен түсініп кетсінші деп барымды беруге тырысамын бірақ бізде халықта ол ә, неге үйренбеген ә, баяғы ә, жаңа совет ә, заманындағы кеңес үкіметіндегі сол қатаң тәртіпке үйренген ә, дәрігердің алдында сөйлемей отыру керек қозғалмай отыру керек артық қимыл істеуге болмайды деген сияқты и э, менен сол тек дәріні ғана талап етеді маған бір май жағып бере қойшы енді мынау анау сүйекке дейін шіріп жатқан жерге ешқандай мазьбен көмектесе алмайсың ғой сондықтан мен айтам, сіз алдымен мына механизмін түсініп алыңызшы содан сіз өзіңізді өзіңіз ақ емдейсіз э, жоқ бұған қарағысы келмейді бәріне бір э, чудо таблетка керек бәріне ғажайып таблетка сондықтан халық емшілігі көбінесе сенімге байланысты ғой адам неге қатты сеніп тұрса сол нәрседен тез жазылып кетеді мысалы бір стақан қара суға сеніп ішсеңіз де одан жазылып кетесіз деген сияқты ә, осыған байланысты мысалы біздің исламда бар ғой ә, суға дем салып ішу иә фатиха сүресін он мәрте оқып дем салып ішсеңіз шынымен де егер шын сенетін болсаңыз одан шипа табасыз негізгі нәрсе сенім сенім иә бастысы сенім екіншісі онкология неге көп бізде төрт осы Сеген уақытымда алты жылда мен соңғы жылдары онкологияны өте көп көрдім әрбір бесінші пациент әрбір төртінші пациент неліктен іштен дүниеде енді келген балаға онкология қалай ол э, онкология э, шығады себебі э, ана өзі мынау жүктілік кезінде сақтанбаса қазір стресс көп әр нәрсеге ашуланамыз бір сабырымыз жетпейді көп нәрсеге э, бір жаңа э, жаңағы ойланбай шешім шығара салатын кездерде оның бәрі үшінші триместрдан бастап оның бәрі балаға әсер етеді анау пайғамбар жүктілік кезінде яғни дені сау дүниеге әкелу үшін ана әуелі иә. барлық э, жаңағы стресс дейміз ғой иә. Иә? көңіл құлазуынан сақтану керек иә содан Э, сонда э, анау пайғамбар саллаллаху э, бір адам келіп сұрайды ғой мен баламды қашан тәрбиелейін деп сол кезде сен кешіккен екенсің дейді да иә, ол иә, баласы yeah, қойғанда айтады иә құрсақтан бастауың керек еді деп тура осы сияқты біз осыны ескеріп жүктілік кезеңін дұрыс өткізетін болсақ яғни ер адамы азаматы ол әйеліне ә, жаңағы көңіл бөлетін болса оған бір ауырлық түсірмеуге Үху. бүкіл үй іші соған бір жағдай жасайтын болса тіпті ә, жалғыз үй іші емес ә, адам ең бірінші өзі ә, жауапкершілікті өзі алу керек қой Үху. ол өзі үлкен бір өмірді дүниеге алып келейін деп жатқандықтан Жақсы, қазір біз сіздің әңгімеңізді одан әрі жалғастырамыз. Сіз де қосыла отырыңыз. Бізде тағы да бір телефон қоңырауы бар екен. Қайырлы күн. Сәлематсыз ба? Сізді тыңдап отырмыз. Иә, иә. иә сәлематсыз ба? сәлематсыз ба мына сіздің программаны қарап жолығып отыр едім өте қуанышты жақсы жақсы апа екі тізем артроз үшінші төртінші степень деп беріп еді массовый не салу керек деп операцияға деп аха нұр сұлтанға жазған аха сіздің передача алматыдан ба алматыдан апа алматыдан а сол алматыға барып емделуге бола ма біздер квотсыз дымсыз өзіміз барып емделуге бола ма а, яғни сіздің дізеңізге жаңағы ә, салу керек иә пластикалық иә иә енді протез протез салу керек екен иә аха жақсы апа егер мүмкін болатын болса сіз өзіңіздің байланысы байланыс номеріңізді біздің редакторларға қазір телефон құлағында сізге жаңа қабылдаған қалдырып қойыңыз бірақ қыздарыңыз қазір мейлінше жауап береді мен ойлаймын алматыға келудің еш қажеті жоқ ол кісі атырауда атырауда болса астана жақын болса астанаға бара берсін себебі нұр сұлтан қаласында медицина өте жақсы дамыған қазір себебі астана болғандықтан кез келген жаңалық сол жерден басталады мен уже өзімнің практикамда көп көрдім Нұрсұлтаннан өте жақсы нәтижемен шығып жатыр көп пациенттер жаңа буын аурулары иә, иә, арқылы иә, мен оны өзімде естідім аха сол жерде көп екен сондықтан э, беймарал деп айтайын ба беймарал бара берсін енді сізде э, сөзге араласа отырыңыз сіздің э, медицина орталығында қазір қаншалықты адамдар келуде ә, дәстүрлі медицинадан зардап шеккендер бар ма ә, мүлдем дәстүрлі медицина олардың дертіне ешқандай емдік шара қонбағандықтан ә, сіздерге келіп сіздерден емделіп кеткен жандар бар ма ә, енді бұл ортада біз дәстүрлі медицинаны ә, жамандай алмаймыз әрине yeah. Иә. ешкім жамандауға <laughs> қатысы жоқ иә, иә. өйткені бұл мен өзім мамандығым бойынша да общий терапевтпін ғой енді сондықтан біз екі медицинаны бірлестіре отырып емдейміз иә Ә, сондықтан ол өте көп жазылып жатқан кісілеріміз де өте көп жаңағы ә, өйткені бізде неге жаңағы сіз алдында айттыңыз неге ә, жаңағы дәстүрлі медицинадан гөрі мына халық жаңағы медицинасына жүгінеді дегенде бұл ортада табиғи таза залалсыз өнімдер көп табиғи шөптер кім өзінің денесін улағысы келеді химикатпен ішкені жақсы ма жоқ әлде шөп ішіп жазылғаны жақсы ма сондықтан жаңағы көп адамдар өз өз еркімен келіп сол медицинаға келіп жатыр ғой қазірден. таңда мына иә. ине арқылы емдеу бар сол ине де бар ма сіздерде бар бар ине де бар иә. оның айырмашылықтары қандай жағдайда сіздер мысалы инеменен қолданасыздар сіздер қандай ауру түрлерін емдейсіздер соны ашып айтыңызшы маған иә. бізде енді мен ауру емдейтін ауруларымыздың өте көп емдемейтін ауруларымызды ғана айтайыншы мен емдемейтін ауруларымыз жаңағы біз рак ауруын емдемейміз сосын хирургический ауруларды емдемейміз сосын мына кожный ауруларды емдемейміз осы ауруларды емдемейміз осыдан қалған басқа аурулардың бәрін емдейміз енді бәріне жақсы халыққа көмектесіңіздер бізде тағы да телефон қоңырау бар екен қабылдап үлгерейік қайырлы күн сәлеметсіз ба сіз тікелей эфирдесіз сижан қызым мына сижан жағынан мына емханаға барамыз мына баламыз ауырып жатыр омыртқасы ауырады жаңағы аяғы ауырады соны физиологияны қарауға болады қандай адрес бойынша соны сұрасам ана кісі айтады репродологтар біз хабарласамыз дейді а жақсы апа жақсы апатай аман болыңыз кішкентайыңыз тезірек емделіп кетуіне біз шын жүрегімізден тілекшіміз екінші телефон қоңырау бар екен оны да қабылдап үлгерейік саламатсыз ба саламатсыз ба айта қойыңыз тыңдап отырмыз ә, мен дәрігер хирургке сұрағым бар еді аха не орал қаласынан мен деген екі тізем ауырады сондықтан жаңа медицина дейді плазма лифтинг дегенмен емделіп жүрмін сол емдеу бағытым дұрыс па екен ол біраз былай қымбаттау бірақ жақсы әсері жақсы соны айтып кетсеңіз ол тізеңіз ауырғанына қанша болды қалай ауырады тіземнің ауырғанына деген он жылдай болып қалды он жылдай он жылдар бойы ешқандай шара қолданба, дәстүрлі медицинаға бардыңыз ба не деп қойды диагнозды барып көрген жоқпын хирургтарда емделіп Э, дәстүрлі медицинаға бармасаңыз жақсы қазір ә, әңгіменің ауаны түсінгендеймін сізге көп рахмет қазір жауап беруге тырысамыз ал ханымдар дәст, э, жалпы ең бірінші меніңше ауырғаннан кейін адам дәстүрлі медицинаға барып не болып жатыр не себепті деген оның себеп салдарын анықтау шарт одан кейін оның емдеу жолдарын өзінің еркіменен қайда емдеймін десе солай жасау керек сияқты менің жеке өзімнің азаматтық пікірім сіздер не дейсіздер мысалы мына кісіге хиджам сараманы айтты қай жерде қалай екенін және де ә, буын мына тізенің ауруына байланысты плазма лифтинг деген қазір ә, э, бет күтіміне де пайдаланады қаншалықты 10 жыл бойы тізенің ауруына плазма лифтинг ол ә, емделіп кетуіне әсерін береді Э, хиджама жайлы егізбаев Сатпаев көшесінің қиылысында егізбаев жетте бір адресіне келсе болады мен парақшамды қалдырып кетсе болады э, телефон нөміріме хабарласып тікелей келе берсе болады қабылдаймын иншалла э, екінші сұрақ тізеге байланысты мана манағы айтқанымдай ғой сенімге байланысты барлығы егер өзі сол ә, плазмотерапияға сеніп тұрса бұл қаншалықты қазіргі тізе ауруында плазма жаңағы бұл нет жаңағы жеңілдетеді ә, ауруды бірақ, толығымен емдемейді сондықтан э, ол жерде қан тазарғаннан кейін ә, қан айналымы дұрысталады и өзінің функциясын дұрыс атқара, атқаруы мүмкін бастысы бұл кісіге отырып қалмау керек бір орында аяғы осылай тізесі қатқан бойы отырып қалса ол ары қарай жүрмей қалуы мүмкін сондықтан үнемі қимыл жасау керек екіншіден жаңа сіз айтып отқандай дәстүрлі медицинаға бару керек рентгенге түсу керек оның бәрібір де несін деңгейін анықтау керек қай, деңгей екенін содан кейін ғана барып жаңа ем қолданған дұрыс ал ештеңке көрмей тұрмай э, ой көрмей тұрып дәлелдемей тұрып э, ем қолдана берген ол дұрыс емес деп ойлаймын сіз де сөзге араласа отырыңыз иә. бізде ватсап желісіне келген сұрақ бар екен сынықшылық дем салу хиджама тамыр ұстап диагноз қою секілді ем түрлеріне заманауи медицина қалай қарым қатынас жасайды дейді астана қаласынан заманауи медицинаның менше оған қарсысы жоқ деп ойлаймын Э, өйткені э, тамыр ұстау дегенімізді айтатын болсақ енді э, мысалы бір адам қатты ауырып тұрса осылай отырған иә ол жерде жаңағындай узи жоқ жаңағы екігі жоқ ештеңе жоқ болған кезде тамырды ұстау арқылы ол кісінің жаңағы қай жері ауырып тұрғанын айырып сол аралықта мысалы диагностика жасауға болады ә, сондықтан қарсылық жоқ деп ойлаймын кеше мен э, ақпарат көздеріне қарап көрсем бізде қазақстанда әлі толық зерттелмеген ғой қазақ медицинасы ал э, ресейдің э, ақпарат көздерінде осы дәрігерлерден не алған екен анализ жүргізгенде солардың алпыс пайызы медицинамен осы жаңа халық емшілігімен келіскен бірақ көбінесе алпыс пайызы фитотерапия яғни шөппен емдеуге келіскен екен ал мынау неге бару жаңағы Э, белгілі бір мен емдеу дегендерге 30 пайыз ғана э, мән береді э, және сынықшылық деген ол қазақтың ежелден келе жатқан дүниесі ғой бұл адамды егер анатомиясын жақсы білетін адам болса тіпті травматологтардан қарағанда да орнына дәл қойып салып беретін бізде сынықшылар бар бірақ оны тап кім екенін мен нақты білмеймін э, бірақ, сондай э, мәліметтер бар ал э, тамыр ұстауға байланысты қытай медицинасында мысалы мынадай болған патшаның қызы ауырып қалады үлкен бір патшаның сол кезде сол қызды емдету үшін дәрігерді алдырады ол дәрігерді тексеру үшін жіп байлайды ана қыздың бөлмесіне кіргізбейді жіп байлап сол жіп арқылы тамырының соғысын емдеуін тексереді сол кезде Э, жаңа дәрігер біліп қояды бұл қыздың тамырының соғысы емес дейді бұл адамдікі емес сөйтсе тексерейін деп әдейі мысықтың қолына байлап қойған екен жіпті э, осыншалықты дәрежеде э, білетін болған яғни тамырдың қаншалықты ырғақты соғады қаншалықты жиі соғады қазір бізде мысалы систола диастола деп қана айтылады яғни жүректің қанды айдауы немесе жүрекке қанның толу уақыты ғана кәдімгі дәстүрлі медицинада ал мына тамыр ұстап білген мына бұл тілеуғабыл өтебойдағұлы деген кісі 17 шақты ауруды осы тамыр арқылы білген екен тағы да бір жиырма шақты ауруды Э, жаңағы жөтелді э, осы кісі жазған екен 200 диагнозды осы кітабында жазып кеткен екен сонда біз өзіміз қазақ бола тұра тіпті бұл кісі туралы ақпарат білмейді екенбіз бұл кісіден үйренетініміз көп сияқты мен қоса кетейін сөзіңізді бөл ренжімеңіз э, бір мың тоғыз жүз сексен төртінші жылы бұл қытайда дәлелденген кәдімгі мына дүниежүзілік жаңағы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұған жаңағы қол қойып сол жерде рұқсаттамасын берген 200 қанша түрлі емге рұқсаттамасын берген мысалы 86 жылдан бастап қазір сол медицина әлі келеді қазір жаңа мен айтқан қазақ больницасы жаңа сондықтан ол бар медицина ғой тағы да бізге ватсап желісіне сұрақ келіп тұрған екен сәлеметсіздер ме красная волчанка деген ауру туралы не айтасыздар оның емі жоқ дейді қалай емделу жолдары бар және де халық емі көмектесе алады ма талдықорғаннан ол ол ем ол ауру өте күрделі аурулардың біріне жатады ол кожный ауруға жатады тері ауруларына сондықтан оған мен халық емі көмектесе алады деп айта алмаймын красная волчанка деген тері ауруы ма Тер ауруы иә қатқызы болып кетеді жаңағы теріде көрініс береді бірақ ішкі органдардың көбі зақымданады иә ішкі органдар жүрек бауыр өмірге қажетті маңызды деген органдардың бәрі зақымданады ол кезде тіпті адамның анализін бір тұрақты түрде ұстап тұру мүмкін емес ол э, не себепті бұл қайдан пайда болады э, бұл э, системный деп атынан аталып тұр ғой жүйелі түрде ауырады бұнымен бұл э, өте сирек кездеседі э, бірақ э, дәл қазір себебін ұмытып тұрмын себебі бұл ревматологтар айналысатын дүние да негізі біз хирург болғандықтан оған жауап бермейміз біз сол кісіге бағыттаймыз себебі бір маман өзіне алып алып олай жаңа жауапкершілікпен қарай алмайды жан жақты қарау керек болғандықтан Э, сондықтан ә, тері көбелек сияқты маңдайында ә, э, қызарып көрініс береді бірақ ішкі органдарды өте ішкі органдардың бәрі бұзылады ғой бұзылады бірақ енді менің ойымша ә, ислам бойынша бүкіл аурудың емі бар емі, жоқ ауру жоқ ол барлығы жаңағы біріншіден сенімге байланысты екіншіден жанындағылардың қаншалықты қолдау көрсетуіне байланысты дұрыс маман табуына байланысты бұл жерде тек қана бір ғана маманға барып емес дәстүрлі медицинаны халық медицинасында хиджаманы да барлық жағынан көру керек деп ойлаймын бірақ ә, тағы да айтамын Э, хиджама деген жаңа сіз айтып жатсыз ғой бүкіл елге тек ақша табу болып кетті ма деп э, шынымен де э, бұл бір анықталған бір диагноздар бар мысалы радикальное лечениесі тікелей қан қысымын түсіретіні белгілі соның емі то есть бізге инсульт инфаркт деген сияқты асқынудың алдын алады өлімге апарып соғатын диагноздардың алдын алатын болған үшін ә, э, хиджаманы қолдануға болады бірақ енді оны бүкіл аурудың емі деп айт, айта алмаймыз және бүкіл адам жасай беру керек деп те ә, қорқынышпен айтамын себебі хадис бар негізі әр үйде бір адам хиджама жасай алу керек деген бұл енді профилактика ретінде ғой ауырмау үшін жиі жасап тұру керек деген сияқты ал негізі э, медицина э, мамандығын оқыған адамның анатомиясымен ә, жаңағы э, таныс адам жасау керек деп ойлаймын себебі ол жерде қан шығады ғой қан деген ол инфекция онымен ол таза емес ол адамға оңай көрінуі мүмкін былай тіліп тіліп банка қоя салады бітті кетем деп ойлайды э, бірақ ол жерде қаншама жаман энергетика шығады оның бәрін өзіңе қабылдасаң сен шаршап қаласың жақсы хош делік сіздер э, көбіне э, жаңағы хиджама арқылы бедеулік дейді ғой мысалы қазіргі таңда жас келіншектердің енді ғана отау құрғандардың мынау бедеулікке ұшырап жатқанына не себеп және осыған бірден бір көмек ретінде хиджаманы айтып жатады бұл қаншалықты пайдалы пайдалы бұл пайдалы себебі енді нені баланы беретін алла ғой бірақ бірақ оған бір себеп жасауымыз керек ол үшін жаңағы әйелдің жыныс органдары дұрыс жұмыс жасау үшін ол жерде әдетте не болады әдетте қабыну болады сол қабынуды алып тастау үшін Э, сол белгілі бір точкаларға хиджама жасалған кезде ол жердегі жаңағы қабыну факторларының бәрі бос радикалдар деп аталады солардың бәрі шығып кетеді соның нәтижесінде қайтадан э, дұрыс қанның э, жаңа балапан клеткалары шыққан кезде жаңа иммунитет көтеріледі сол жердің жұмысы жақсарады деген сияқты гормон, гормоналды фон жақсарады осының әсерінен мысалы арасына кем дегенде екі апта салып үш төрт мәрте тіпті бес мәрте жасатса онда өте жақсы нәтижеге жетуге болады ә, көбіне жасайтын хиджама түрлері сіздерде бізде қазіргі енді э, трендте болып тұрған ол косметологическая хиджама болып кетті мен негізі ерінетінмін э, соған өте ұзақ процесс себебі бүкіл беттің барлық жерін қамтып шығу керек ал денеге жасалатын ол бір сағат бір жарым сағатта бітеді консультациясымен қосқанда ал бетке оған алдымен ә, жаңағы чистка жасалады тазаланады ультра дыбысты тазалау одан кейін механикалық тазалау жасаймын оның өзі екі сағат уақыт алады одан кейін барып хиджама жасаймын әр точкасын ә, прям әр нүктесін ә, не істеп шығу керек қамтып шығу керек сол кезде жақсы нәтиже береді ә, сондықтан да қазір сұраныстың артқанына байланысты мен бағытымды косметологияны оқып алып осы э, хиджаманы косметологиялық түрін қазір көп жасап жүрмін бұл жасарта ма не істейді сонда жасартады беттегі э, әжімдерді тартады беттегі дақтарды кетіреді э, коллаген эластин деген беттегі жаңағы бетті әдемі қылып сақтап тұратын өнімдердің шығарылуын жақсартады осының әсерінен мысалы әжімдермен жаңағы дақтармен түрлі күннен түскен дақ болсын солардың бәрімен күресуге болады Э, и бұл өте жақсы нәтиже береді негізі кез келген косметологиялық процедураға қарағанда э, косметологиялық процедуралар ішке кіргізуге бағытталған ғой ал бұл сыртқа шығарып организмнің өзін жұмыс жасауына мүмкіндік береді да сол кезде организм толықтай э, дұрыс өнімдерді шығара бастайды бетіне ол да оған келісемін өйткені ол біздің тәжірибеде де бар жаңағы жасөспірім кезінде шығатында да угри дейміз ғой бетке иә, шығатын иә, соған да өте керемет көмектеседі одан кейін жаңағы бізге де давлениесі жоғары кісілер келеді ғой қаншама дәрі ішсе де түспей қоятын болады жаңағы сол кезде біз жаңағы хижама алу әдісі арқылы он саусақтан алу арқылы мына құлақтың ұшындағы точкалардан алу арқылы ауру алу арқылы бір 10-15 минутта кәдімгідей жақсы нәтиже береді көзіңізді ашып жұмғанша осы препараттарды иә. себебі көп уақыт ұзақ уақыт ішкенде адам жүрек жеткіліксіздігімен ауыратын болады да кейін именно осы қан қысымына байланысты сондықтан бұл кезде керісінше препаратты тоқтатып осы хиджаманы жаңағы өзінің схемасы бойынша алып жіберетін болса ол өте жақсы нәтиже көрсетеді ертең хиджам орталығына барып отыратын сияқтымын <laughs> жалпы негізі қажетті ақпараттармен бөліскеніміз дұрыс қой негізі енді мына халық емі деп айтып отырмыз біз жалпы асылында халық емі мен қазіргі заманауи дәстүрлі медицинаның артықшылығы кемшілігі қаншалық қауіпті осы жағын негізгі ескеруіміз керек еді бірақ бағдарламамыздың аяқталуына бір екі жарым минут уақыт қалған екен мен бір сұрақ қояйын осы сұраққа жауап бере отырып өздеріңіздің соңғы Э, әдемі тілектеріңізді айтып э, біздің қыз кемшектерге айтатын негізгі э, жаңағы тілектеріңізді айтсаңыз жалпы халық емінің жалған нанымға құралған мынау дәстүрлі медицинаға қауіпті қатерлі жақтары бар ма мысалға осы жайында айтып кетсеңіздер және де эфирімізді тамамдайық Э, жаңағы э, бұл кісі атап өтті ғой біз қандай ауруларда көмек көрсетпейміз деп ол мысалы жедел түрде ауырып тұрған болса яғни острый деп айтамыз ғой приступ ұстап қалды қазір ол кезде халық емімен емделіп отыратын уақыт жоқ ол кезде бару керек хирургта операция жасалу керек деген сияқты немесе екінші жаңағы онкологиялық аурулардың төртінші үшінші дәрежесі халық емін күтпейді э, хиджаманда күтпейді ол хиджама жасатып керек емес ол кезде э, кәдімгі дәстүрлі медицинаға жүгінген жөн э, сондай ақ сіз айтып кеткен жаңа енді ол неге жатпайды деп жатырмыз ғой халық еміне бақсы балыгер қанға құйыну тағы басқа деген сияқты ондай өтірік наным сенімдерге керек емес барып қалған жағдайлардың бәрінде егер адам өзі соған сеніп тұрса бастысы сенім екіншіден жаңағы жан мен тәнді біз бөлмей ә, бірге қарастыруымыз керек деп ойлаймын ә, себебі мысалы менің бала күнімде есімде атам имам болған кісі сол кезде ол жерге аунайтын еді қыстың күні қардың үстіне сол кезде жер оның жаман энергиясын алады сондықтан екі жан мен тәнді бірге алып бірге емдейтін болса ә, себебі көп ауру адамдарға кейде ыңғайлы тіпті өздері ауырғандары бір жауапкершіліктен қашу үшін солай ауырып жүре беруі мүмкін ұзақ уақыт сондықтан ә, ауырмаңыздар деймін аха рахмет бәрекелді бір ауыз сөз айтыңыз эфирімізді аяқтайық бүкіл қазақстандықтар бүкіл қазақтар ауырмаңыздар ә, сіздер ә, ауырып еміздегенше ауырмаудың жолын іздеп әрқашан дені сау отбастарыңыз аман болып жүре беріңіздер сіз де ауырмаңыз көптеп рахмет эфирге шақырғандарыңызға жалпы алдарыңызда ешқашан жаңағы емхананың есігін ашып көрмеген адам отыр ол жағынан мақтана аламын десем иә қадірлі телекөрермендер осыменен сырласайық бағдарламасының бүгінгі санын тәмамдаймыз өздеріңізге қажетті ақпаратты алған боларсыз деп ойлаймыз тағы да айтамыз ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіз жан тыныштығын ойлаңыз жеке жүйесіне салмақ салмаңыз ең бастысы жүрегіңіз тыныш болсын жүрегіңіз жүрісінен жаңылмасын жақсылық ойлаңыз жақсылық ойлаған адамға ешқандай дерт те басқасы да жұқпайды келесі эфирде жүздескенше